we are home. Ayun nga, hindi nakisamang panahon sa amin. Sayang, sayang ang binunta namin. Hindi kami nakapasok sa loob ng park. Hindi sa labas lang. My God, diba? Sayang, no? Sayang pa sa sayang. Sayang, no? Sayang, sayang lang kasi walang entrance na babayaran, guys. Kundi papakita nyo lang kung fully vaccinated na kayo. Yung card, tapos tatatakan na kayo. Ay, sana next time wala pang, wala, wala pang entrance, no? Kasi parang palagay ko baka magkaroon na ng entrance. Kasi parang dumadami na yung may alam doon. Oo, Oo ang daming tao talaga. Tapos may sumunod sa aming din natin kilala. <laughs> Ewan ko kung nakikita nyo. Ah. Ingat tayo kasi iba na yung panahon ngayon. Hindi natin alam, hindi natin kung sino yung nag-iisip ng mabuti o at kung sino ang nag-iisip ng hindi maganda. Okay? So guys, ingat-ingat tayo. So, ayun. Um, kung ano man ang nakuha naming video ngayon, wala kami masyadong na ano dun eh. So, ayun, hindi nga kami nakapag-intro. Panoorin nyo na lang ang aming nakunang video. Yan lang, guys. So, let's go! yeah! <laughs> <laughs> bukas sa SBR. Okay po, thank you open to dito mamaya. So, mamaya abangan namin ito dito. Maganda yan mamaya mamayang gabi. Yeah, yan yung pinakita mo sa akin eh. Ay, ayun. Yung baby lang yun. Mamaya, magbubukas yung mamaya dyan guys. Abang kami dyan mamaya maganda, ano, maganda dahil dito yung mga bata. Kasi maraming palaruan, no? Na, naalala ko pa ito, mga bata pa kami. Nagkabalik-balik yun. Ayan o, marami ng tao. Ewan ko ha, tuwing, uh, tuwing 6, 5 to, ano, um, 5 ata mag-start ito, abay sa kapila. Hindi ko lang alam. So, parang umuulan, guys. Mukhang umuulan saan kami sisilong. Lahat kami dito basa. Ayun na. Mamaya na kami. Mamaya na ako. Mamaya na ito pag Hindi 他不公开。 Sana hindi lumakas ang ulan. Parang, parang tayo nakatayo. Ano, Allergy sa ulan ng putik, ikandihin mo na. Ayan, wala na. Same, mukhang mawawala yung ulan. Sana hindi na tumula yung ulan. Ano, Jay? <laughs> Yeah, I'm so funny. So, ngayon, may bad news Badi. Naputol yung sandal. <laughs> Palagi na lang. Mamaya na lang yung... yung... Okay, okay, not okay, guys. guys. Wala kaming, ano, wala kaming dalang COVID pass. Video mo yung Tingnan niyo ang fountain. Oh my God. Wala na, binigyan na nila. entrance guys doon doon doon doon pa sa unahan yung entrance tapos dito ka lalabas dito ka rin papasok ayan yun ang eh tapos punta ka na yun dito tayo dito tayo so guys It's raining. <laughs> Buti na lang at may payong kami. <laughs> Pwede naman kasi doon tayo. Oh my God! Lumabas tayo! ko! <laughs> Para ka na mga basang sisa. Ano, okay lang kahihintay. So, it's raining, ano? It's raining talaga. Wow! Bulacan. It's raining. My God. Ang ganda sana oh. Ang malas naman, Angie. So guys, hindi namin alam kung anong oras hihinto ang ulan. Ayan, para na kami mga basang sisi dito. <laughs> Sige. Paano ano ka nakapamasyal, di ba? Rang tayo nyo, no? Di ba? Napakarang tayo nyo, nakakainis. Hmm. Hindi namin maligo. Ano ba yan? Sana nalito yung ulan para makapasok kami doon. So guys, Where, John? We are here in, in Camites. In Paris. In Paris. Ah, ah, ah. We decide to go to go back. Kasi malakas ang tundan sa kadiwa. Parang binabagyo. So, bibili na lang kami ng yulong we are going to buy our ulam tonight. What kaya ng ulam? Ulam, ulam? Ha? Ulam? Doon tayo mas dalawa sila, G. <laughs> Saan <laughs> Dito o doon? <laughs> Saan tayo bibili? Ito, San Pedro. Ito. Ano? Maraming salamat. Ito na nga. May hilaw. Kalahati lang. Okay. Kalahati. Yan ang ulam namin sa 365, 135, leg. Yan po. So we tried, we tried San Pedro before. Oh, we, and then now Marindoke, we will try also. As you can see,